रागो कुछ भी करो रायाजी हो या मरो रागो कुछ भी करो रायाजी हो या मरो ओ पर मेरे आगे कोई सागा जीवनी अरे दूर रहो मेरे तम बंदा ठीक नहीं दूर रहो मेरे तम बंदा ठीक नहीं रे छोटे दूर रहो